эти поздравления от Нехата брату Роме Золотому. Братка, с днем рождения тебя. Желаю счастья, любви, удачи и везения. До скорой встречи. Мы обязательно встретимся. Вино в бокале надо пить, пока она играет. Пока живется, надо жить. Двух жизней не бывает. Это для тебя. ради Бога тише коротко, обязательно встретимся.